abange beereveewo oba tevaawo sikikuba kirungi wuno waali ku lwenarem ajja tubuulira woe batuuse ku nsonga eyo neggwe nga munamateeka abantu baagala kumanya ekisooka beeru kyeki simateeka atugamba atya meddi n'abatuuliza kuliranyinimu ekimu ku byewunyo byoyinza okulowoozaako mu kiseera kino nti ensonga yokweyimirirwa eddembe ly'okweyimirirwa gyesooka okuba nga efuuka ey'enkizo mu kiseera kino era lwaki leero mu kufunziza abatuuliriza buli ggwanga liyisa amateeka agakwata ku ebyo ebikulu abantu bye batwala nga tebijjululwa kyokka ate n'amateeka g'ensi yonna international protocols nga bwetuzimanyi kubanga ensi yafuuka kyalo kimu mu mateeka amakulu naddala gakwata ku ddembe ly'obuntu nga muli eddembe ly'okweyimirirwa eddembe ly'obutatuugunyizibwa eddembe ly'okusinza eddembe ly'okugamba nti njakolagana ne medi eddembe ly'okukola eddembe ly'okusoma you know, the Twitter universe rights. Newankubadde bwe tuba n'okubikkaanyaako nti buli muntu ebyo yandibadde nabyo ng'eddembe genda okubikenenula biriteeke mu mateeka gaalyo ag'ensi the Twitter uh, municipal laws oba amateeka agafa ag'ewaka. Hmm. N'olwekyo nga temunnaba nandibadde si mateeka wa Uganda alambika bulungi eddembe ly'omuntu okusaba okweyimirirwa. mu atika ah, eyabiri mu esatu mu kiki ekimu eddembe lyetulijja mu mateeka amalala amakulu ag'ensi yonna gatugatta international charters nga african charter on peoples rights amateeka ag'ensi yonna agafuga eddembe ly'obuntu so si kipya nti ffe twazudde nti wali eddembe ly'okweyimirwa n'okusaba okweyimirirwa tetwakola wali mu uganda okwanguyiza abalina obuyinza ne kooti twakiwandiika nti buli muntu ayina eddembe okuyimbulwa kakalu ka kooti kyawandiikibwa nti buli muntu ayina eddembe okusaba the right kusaba okusaba bailtwakikolifyinga hmm. naye bweowulira nga oyagala okweyimirirwa hmm. ogenda noosaba okweyimirirwa mm. era semateeka n'ateekawo n'emitendera n'amateeka amalala agagendako sa bonnet laws oba acts of parliament negateekawo obukwakkulizo ku musango gwe guti okweyimirirwa tekuli automatic gyetuyita capital fencesmwegulumisamateekaweggwanga kati semateeka yo ayogera ku kinene ekigamba nti buli muntu waddembe okusaba okweyimirirwa kati ke amateeka amalala gamba jesus court act penal code act um, um, um, amateeka gafuga emisango egya naggomola you know, negateekawo emitendero omuntu wagamba nti mutusango ogwa naggomola kooti eyamajeso tesobola kukuwa kuyimirirwa ogenda osaba mu kooti enkulu so bizza ebirambikibwa bulungi nnyo mateeka ag'enjawulo naye ate era etisemateeka y'omu n'ateekawo n'eddembe ery ebika ebyenjawulo ng'eddembe obutatulugunyizibwa eddembe obula bulungi so eddembe lino twali omuntu asobola kumiira kukwata kada n'agamba nti yali ssaawo n'olwekyo asobola oddijjawo omali kumanya amateeka gano medi mazibu nnyo era nga ddala nkiise kyewuunya okuba ntugogerako kati neewalize gavumenti zoyita zeganyeganya ngeeza abatalibani tebabyogera nako tebasobola kugamba nti basobola okulijjawo gwe mpaayo ensi yonna gy'omanyi neez'abasibirina mu ggwanga eziri mu yemeni eh? eziriyeeyo e, e, waliyo amawanga gaganyegenya gakira amalibu neyanima n'amalala tebasobola na kubyogerako ebyo kubanga kitwalibwa nti oli bwalowooza nti asobola okugjawo eddembe ly'okweyimirirwa si ekyebuuzibwa nti naye neddembe eryogerwako litegeera ebyogerwako bitegeera oba ddala ddala olimu kiwuggwe kya byabufuzi njala kulowooza nti <laughs> njala kulowooza nti ekiriwo mu kiseera kino kiwugu ekyabyabufuzi manyi bulungi nti manu 7 eyaliwo nga ku mulembe gw'abayibingira eh, detention without trial ekimu ku ku mateeka oba ku byafayo byamateeka eh, constitutional history esomako ennyo mu mateeka omwana yina agenzeeko mu law school nemwaka ogusooka tusoma ku mbeera eyateekesebwawo eh, amateeka ag'okusibwa nga towozezza ku mulembe gw'obote we byatandikira hmm? naye era gye byaggweera abayamba obote okugassaawo be gaasooka okuluma abajjukira ba victims mu budde obwo baibingira ne bannaabwe be baali ekkololo w'obudde obwo nga bakuba mu ngalo muzeeyigiseewo muzee kinywezaawo balina kati embeera endowoo gye ndowooza nti lya byabufuzi geno museveni taddanga ngulu ku kyayoolawo akalulu ekigambo kuyoolawo nkyogera nkitegeera nti kya luganda sigambye bukyava mu kalulu naye bukyayoolawo akalulu taddanga ngulu so embeera eyokugamba nti kubanga e, okussa omuntu okussaako omuntu emisango obuvunanyizibwa bwa state okukeera ku makya ne kiba nga mpuuga eyakutta omwana naggulibwako omusango ogwa naggomola naabanga gemataka gemutaddewo tasobola kweyimirirwa byangu nnyo okukolebwa mu byobufuzi obalabanga semateeka ateekebwawo nga kikomera obutakkiriza muntu yenna kuzanyira mu ddembe lya buntu nga yeekwese mu kakomera konna oba mu kisiko kyonna nandibadde kirimu amaggwa so eddembe ly'okweyimirirwa lirambikiddwa bulungi musemateeka wa uganda kyenjagadde okugjayo naye n'ensonga enkulu nti n'amawanga getega paria state ago agali awo agabakyetwala wakiri babikola naye nga tebabyogedde kubijjawo mubutongole era singa ogenda n'obasomoza bagamba nti ah, twali tubyogeddeko ddi bakikola naye sebasobola kugamba nti bakeere ku makya bakuŋŋaanye n'okuŋŋaana bakkaanye eh, bagende kololo waabwe bakyogereko bakikola naye nga tebakiwandiise ne mu kiseera kino e, e, embeera etambulira mu kubawonawe bwesiwanya teriiku buwandiike tekibaganye okubeera mu kukomera kumpi mwezi mulamba bwe beyimirwa bebaddizibwayo ndowooza ekitawanya mwami museveni ne banne ensonga eyabasiwanyanje wadde ngaekyokulabirako kubanga yinza okubeera ensonga endalwa ku muntu omulala ekibatawanya nti balowooza nti emisango naddala gino egireetebwa nga girimu ebyobufuzi teralizimu biki eh, manrounding ebyo bwebyo gye bayita basiba ku bantu kyangu nnyo okuziŋŋamya bannabyabufuzi era nategeezeddwa bannanga babadde kukola abenare waliwo omubaka omu ndoza weebugabira kibalya moris kibalya yayimiridde n'agamba banne nti yo natubyogerako naye mwobeere beegendereza singa bakuggulako omusango ngaenja kwekwewandiisa ye domination olwo bati osobiddwa okugenda okuwandiisibwa bo bategedde kyakwewandiisa kwesimbawo kyekyabaga nti eh, kano kabaate kennyini tebalowezza ku nsonga ndala kasaba bagambe nti basobola okukukwata n'otesimbawo agamba eh, naffe erisobola otukwata kyenyala okugira bannauganda nti newandibadde jonomuseveni yagambye abenaale mubagende beebuuze hmm. simanyi webawadde parameters kugenda kwebuuza kuki kubeiro ndi ekola etya ekwatibwemutakwatibwamu beiro eveewo bagireplacinga naki atievemu bateekewo ki detention without trial pawulo muwanga ayogerwako mu byafaayo nti yagaana budget embalirira ey'okulongoosa amakomera yeyali ereeteddwa amakomera gali mu mbeera mbi kaabuyonjo zizibikidde tewali mazzi emifaliso girimu ebiku abasibe kwe baasibanga nagala ate omuntu aba basibiddwa ate sitwagala kufuuka amakomera gafuuke nga shiratono y'obudde obwo eh? Eh, gafuuke nga naire hoteri eh. naye era katonda wabalamu ono yateriri busa nga guse buseke eruzira nga gavumenti yegudde gamba nti muzeeyi munda awo ojja okubeera aga nti wano omufalisi oguliwa ganti ani muzeeyi wabigaana ebintu ebyo wabigaana <laughs> ebyokufuula amakomera nga wooteeri era yembeera eno eriyo yeno efaana bweti musajja watu nekimujjukiza nti o gyotega amaggwa gyebakugobera mu byonna newandibadde tuyina byetutakkaanyaako mu byobufuzi nga bannabyabufuzi abali mu ku mitendera egy'enjawulo n'ebina ebyenjawulo ekimu ku bitubo by'omutwe ng'eggwanga ekitawanya ebyobufuzi byaffe kyekyokubanga na buli kati ebintu ebisookerwako okuzimba demokrasiya situbikkaanyangako ekimu ku byo mm. byebikwata ku ddembe ly'obuntu ku nsonga eza bulijjo nti nakati tukyasobola okulibeti nga bayiro abantu bali ensi zimukuteesa sente meka zibazissa mu saaki mu ddagala mu covid n'ebirwadde byaffe tuli mutukyateesa ku beira tekibanga etteka lirina lyagala okukwata nga bayitawo mpolampola ku butwe nga balina gwe baagala ogaa nakyo kisoboka naye kyeŋŋambye ekyo ntibw'omala okuliyisa mpuuga n'otamusangawo olwo n'okola otya ewadeyogala mukwatira notamusanga notansanga okukola otya olune lubanga lwakumenyedde ki mukadde akwasisa ku mmere ye nakulinda nga gwe ogenda kubeerawo ddi nga ninze yagenda kubeerawo mpaka ddi yateesa naye katonda kubeerawo mpaka ddi embeera enoerimu amaaso lina gwe titunulidde riti medi obwo bwe bulabe onabisa ekikuba akimanyi nga munamateeka nti ekimu ku bintu omuntu yenna ayina etteeka lyayagala okukola hmm. era uganda eno nsi yabyafaayo yemu ku mawanga amatono yinza okubanga yesooka erimu ku mateeka agamu ga galimu amannya g'abantu onobesekikuwa abimanyi bulungi tulina acts ezimu ze tulina wano mu palament eza palament ezakolebwa nga mulimu n'amannya g'abantu eh, mu nyukuta ennene babaita ba historical buli bwokola etteeka nga liriko n'amaaso era etteeka eribazibe ly'amaaso tesobola kukola bintu biri mu butangaavunekitimba eh? gyebiggweera lisigala nga nga teeka erizingamye mm. kubanga ekikozesa amateeka kukuza ggwanga kukuza byabufuzi kukuza byanfuna kukuza mateeka nakukuza byonna ebitambulira ku mutendero ogwo naye buli bwokola amateeka nga olengera mmedi nga yakozeseza etteeka kankuwe chukule wilako walu wenye bugumu yaba ntuku wakalu gaba na uwinza ngabali tamunkola ya federal abantu abazibe jibalu oza ntuku wakalu federal wakalu ku Buganda baya ngo yangwa mangu ne baleta uche baita regional tier era bubikola semateka regional tier mwiri nebo babuze chaje gano gise samunkola chi kubanga baji kolange ina maso naye amaaso go gampujjo nabuli kati kyetukanga gyeyali eraga bulibwegera nga yetakula mumaaso nga lenga galimu kamula litetambula so nolwekyo buli bwokola ekintu ngaonakubanga baleta regional tia nga bagala kuzibikiriza basaba federal system omuli ogaba n'obuyinza okwekimemete nga kusibagiddwa bulungi mu ssemateeka so buli bwokola ebintu ngaolina gwotunuulidde nga gweyagala okuziŋŋamya ekivaamu kyoyogadde okukola tekivaamu nsonga ya muzinzi abaagala okuteesa ku kugjawo okweyimirirwa njalagala bawa ga buwa nti temwetaaga kukooya bantu mulangire bulangirizi gye kisooka kubanga simateeka kwe kukkanya kw'abantu ngeri gye baagala okufugibwamu consensus genomuseveni njalamusoomooza akwate ebintu bibiri nga bwe yagambye nti asobola okukisa ku referendum asse okubeerawo kwe ku referendum ne bairu byombi abise ku referendum tulabe kinasinga okufuna obululiekibuuzo kibeerewo ekiti ekisooka nti oyogera ki ku kyokugjawo eddembe yokweyimirirwa ekyokubiri nkyogera ki ku kyajja n'omusabini okusigala nga president tulabe kiki ekinasinga okufuna obuwagizi bibeere supervised bulungi tufune akakiiko ebyokulonda akatalina bitege bajja okutegeera wayimiridde ku nsonga n'obwesiga kubanga abantu okukkiriza okugjawo eddembe erimu mm-hmm. newankubadde si yakwemera naye eddembe lyonna lyonna ogaa nti bana munzikize kino nkijjawo baaba kwesiga nnyo obwesiga obwo bwekukkiriza ogaa nti abantu bakukkiriza n'okujjulula ebintu ebimu